армысыздар өткен аптада зат газетіне берген мына сұхбатымда ел мен жер қозғалысының жанынан құрылған комиссия туралы айтқан едім енді сол комиссия туралы тағы бір түсіндіріп өтуді жөн көрдім бәріміз білеміз кішігірім мекеме бола ма мемлекет бола ма туындаған үлкен проблеманы шешу үшін комиссия құрылатыны белгілі қазір елімізде проблемасыз сала жоқ десе де болады биліктің кейбір мәселелерді шешеміз деп құрған комиссиялар мен түрлі кеңестері көз бояушылық үшін құрылатыны белгілі мұндай комиссия мен кеңестердің мүшелерін билік тағайындайтындықтан олар еш нәрсе шешпейді сондықтан комиссияның мүшелерін жоғарыдан емес төменнен сайлау керек оның құрамына алдымен қоғам белсенділері мен халықтың өкілдері кіру керек сол үшін ел мен қозғалысының төрағасы балташ тұрсынбаев ағамыздың басшылығымен ұлттық комиссия құрылып жатыр комиссияның жетекшілерінің құрамында рысбек сәрсенбаев ермұрат бәпи сияқты ағаларымыз мықты экономист заңгерлеріміз бар ұлттық комиссияның басты мақсаты туындаған проблемаларды сараптап тығырықтан шығудың тың жолдарын қарастырып еліміздің даму жоспарын жасау қонаев атамыз айналаңа өзіңе табынушыларды емес идея беретін ақыл парасат иелерін жинау керек деген екен ал назарбаев дарынсыз оңбағандарды жемқор ұрыларды алаяқ шпаналарды жинап алған сол жағымпаз өтірікшілер халықты емес қара бастарының қамын ойлайтын сыртқы жаулардың мүддесін қорғайтын жүйе қалыптастырған мемлекетті ойлап отырған ешкім жоқ әр клан өз мүдделерін лоббировать ететін заңдар қабылдап еліміздің қауіпсіздігіне нұқсан келтіруде жақында мәжіліс депутаттары жерді 25 жылға шетелдіктерге орман өсіреді деген сылтаумен жалға беруге болады деп қабылдап қойған заңды қоғам белсенділері мен халықтың наразылығынан кейін қайтарып алуға мәжбүр болды сол кезде ел мен жер қозғалысының белсенділері мен заңгерлері жер кодексіндегі 38 бапқа өзгерістер енгізіп ұсыныстар жасады сол ұсыныстарды жер комитетінің мамандарымен талқылап орындалуын талап еттік осының бәрі бізге үлкен сабақ тәжірибе болды сонда проблеманың шешілуінің ең тиімді жолы өз ұсыныс пікіріңді айтып соны табанды қорғау екенін халық қолдау жасса шешілетінін түсіндік жерге қатысты әлі де шешілмеген проблемалар көп солардың бірі бір жарым миллионнан аса адам он сотық жер ала алмай соның кезегінде тұр одан кейін үкімет кезінде халықтың пайға алған жерлерін алдап алды да халықты жерсіз қалдырды халыққа қарсы қабылданған осы заңнан кейін ауыл аймақтың барлық жерлерін бір екі фермер ғана иеленіп қалған мыңдаған ауыл тұрғындарының не егетін егін егетін не мал бағатын жері жоқ қазір біз жер дауына байланысты біраз облыстарды аралап мәселелерді шешуге тырысып жүрміз бірақ әр ауылды аралап әкім қаралармен айтысып тартысатын жағдайымыз жоқ бұл проблемаларды шешу үшін парламент жаңадан заң қабылдау керек сол үшін біз жерге қатысты ондаған проблемалар туралы өз жобамызды билікке ұсынуға дайындалып жатырмыз мұндай ұсыныс жобалар тек жерге ғана қатысты емес барлық салада жасалу керек ардақты ағайын бауырлар еліміз алапат дағдарыстың алдында тұрған кезде үндемей отыра берсек елімізден де жерімізден де айырылатын түріміз бар осыны көріп біліп үндемей отыру болашақ ұрпақтарымыздың алдында кешірілмейтін күнә керек десеңіз қылмыс марк твен егер азамат өз елінің саяси киімінің тозғандығын көре тұра оны тозды деп айтып оны жаңартуға ат салыспаса ол өз отанының сатқыны деген екен сол айтпақшы басқа күн туған осында қиын сәтте үнсіз отырмаңыздар ел үшін жер үшін күресіңіздер біз сіздерді билікті төңкеріп тастауға шақырып отырған жоқпыз бізге сіздердің ақыл кеңестеріңіз ұсыныс пікірлеріңіз елімізді тығырықтан алып шығатын тың жобаларыңыз қажет елімізде дарынды экономистер мен өз саласының мықты мамандары озық ойлы білімді ұлтжанды азаматтар көп ұлттың тағдыры қыл үстінде тұрған кезде жүрегі ұлтым деп соғатын әр азамат қандай көзқараста қандай партияға мүше болғанына қарамай ұлтты сақтап қалу үшін қолынан келгенін жасау керек менің сөзім жоғары оқу орындарының мұғалімдері мен кәсіпкерлерге түрлі лауазымды қызметтерде істеген айтары бар азаматтарға арналады халық болып мемлекетті дағдарыстан шығарып жарқын болашаққа бастайтын бағдарлама жасайық әр саланың әр аудан облыстың кемшіліктері мен қателіктерін анықтап елімізді дамытудың жоспарын жасайды құрылғалы жатқан ұлттық комиссия ол ұсыныстарды саралап көңілге қонымдыларын пысықтап үкіметке ұсынатын болады оны орындату үшін қолымыздан келген әрекеттерге заңды заңсыз митингілерге шығып тіпті аштық жариялауға дейін баратын боламыз себебі біздің басқа жол жоқ мына жалмауыз биліктің ертегісіне сеніп тағы бір екі жыл отыратын болсақ онда құримыз елді аштық жайлап қытайға құл боламыз ұлы философ сократ великие умы обсуждают идеи средние умы обсуждают события мелкие умы обсуждают людей деген екен сол айтпақшы бір бірімізден мін іздемей елімізді тығырықтан шығаратын идеялар іздейік біздің мақсат тез арада мына жүйені халыққа бет бұрғызу немесе өзгерту сол үшін бізге қолдау білдіріңіздер егер ұсыныс пікірлеріңіз болмай жатса онда ел ішінде дарынды экономистер мен озық ойлы ұлтжанды азаматтар көп соларға осы жазбаны таратыңыздар аман болыңыздар құрметпен еркін рақшы.